Wollen wir eigentlich mal eine Challenge machen für Chili Man? Das bin ich! Ob er, ob er irgendwie aus, aus einem, aus einem, aus welchen Worten kann man unmöglich einen Song machen? Ich habe mal gehört, auf Kanada reimt sich nichts. Wir, wir, versuchen, also wir, wir, wir, dürfen ja, wir dürfen ja keinen Song abspielen, das muss er selber machen. Lass mal einen Clip machen gleich. Ich versuche einen Take zu machen. Wenn ich den mache, dann geht's los. Okay, bereit? <clears throat> Panama, in Kanada. Alles right mit der Kamera. Panama, in Kanada? Alles alright mit der Kamera. Panama, in Kanada. Alles alright mit der Kamera. Panama, in Kanada. Alles alright? Büroklammer. Kanada. Alles Lloyd mit der Kamera. Panama. In Kanada. Alles alright mit der Kamera. Panama. In Kanada. Alles alright mit der Kamera. Panama. In Kanada. Alles alright. Büroklammer. Bist du schlau? schön bedeckt mit Schnee. Du machtest Fotos mit dem kleinen süßen Karl und es war, es war so schön wie auch genial. Panama, in Kanada, alles Lloyd mit der Kamera. Panama, in Kanada, alles alright mit der Kamera. Panama, in Kanada. Alles alright mit der Kamera. Panama, in Kanada. Alles alright, Büroklammer. Ich glaube, daraus kann man nie was Gutes machen. Tut mir leid. Daran wird er verzweifeln. Wir haben zu gute Laune für diesen Appe, die Bappe, die ich habe seinen Namen vergessen. Chat, ihr müsst mir kurz helfen. Apocare? Apo Aporetz. Apocare. Also wenn Chili Mann da nicht reingeht, weiß ich auch nicht. Billymann, Mimermann, Böhmermann. Guck mal, Raziel One hat von Böhmermann. Prime auf Stufe 1 gewechselt. Ehre. Dankeschön. Wupp, wupp. Lost Kitten, Mauki und Maurice. Ja, kann man auch machen. So, solange das in den Marsch passt und mit einer Rammstein-Stimme gesungen werden kann, finde ich das gut. Dankeschön. <laughs> Niemann, Niemermann, Böhmermann. Niemann, Niemermann, Böhmermann. Niemann, Niemermann, Böhmermann.